У нас рубрика в світі тварин. Це опасна тварина єнот. Бойовий єнот. Вона завжди складає бика собі жменько і заправляє. Подивіться, як він охайно вибирає патрони необхідного калібру. І маленько загортає. Головне не злякати його, оскільки єнот дуже агресивна скотина. Вона може направити на вас зброю і роз'їбати вас в хлам. І ще там